Alors on commence la revue de la semaine numéro 9. Euh, je suis euh, quelques heures seulement avant mon passage sur TF1, donc je vais essayer d'être aussi rapide que possible euh, pour dire ce que j'ai à dire. Déjà, je vais parler de cette chaîne YouTube, puisque en un mois, nous avons gagné 40 000 abonnés. Et du coup, ça fait que la diffusion des, émissions avoisine, commence à avoisiner le niveau d'une audience d'une chaîne télé, puisque on arrive à 140 000, 150 000 vues euh, sur une revue de la semaine ou sur d'autres choses de cette nature qui sont sur la chaîne YouTube, et que les émissions d'infos en continu, leur public euh, fixe est à peu près 180 000, 200 000, 220 000 personnes qui regardent. Donc vous voyez qu'on est en train d'atteindre l'objectif de contournement euh, d'un certain nombre de, de médias officiels. Après, je ne sais pas comparer avec la presse écrite, parce que ce n'est pas le sujet en plus, mais c'est pour dire que ce qu'on est en train de faire ensemble, ceux qui s'abonnent, euh, et moi qui viens faire ces revues de la semaine, c'est pas juste une petite opération euh, euh, d'un homme politique qui réussit son coup. C'est que réellement, on est en train de faire une démonstration. la démonstration, c'est qu'il y a un monde qui s'organise complètement en dehors des médias officiels. Alors je remercie des gens comme Mister JD, puisqu'il a, parlé de cette émission, moi je n'ai rien demandé, je ne connaissais pas, il en a parlé de manière euh, favorable, et lui, c'est quand même un youtubeur qui fait euh, hein, cinq, six 5-6 fois ma taille, donc c'est une, une, autorité, c'est quelqu'un qui est reconnu. Les débats euh, sont, pas mal, il faut voir moi d'où je pars. Hein. Quelqu'un a dit oui mais eux c'est des pros, mais pas du tout. Là en ce moment, au moment où je parle, on est trois. Sur les trois, il y en a un qui est en pro, en apprentissage, pas chez moi, qui fait le, travail, et les deux autres, bah, nous sommes des amateurs. Et euh, moi, vous savez euh, comment je suis arrivé là. On me dit, euh, vous maîtrisez les codes, mais je ne les connais pas, les codes, je ne sais pas de quoi on parle. je, m'exprime normalement. Et comment j'ai commencé J'ai regardé les, vidéos de Ludo sur Osons causer. J'ai trouvé très bien fait, j'ai trouvé très pertinente. Il a un style qui est, très fort. Et d'abord, il a physiquement, il a une présence devant la caméra que moi, je n'ai pas. Hein et il, euh, arrive à, dire ce qu'il a à dire à hein, un temps record avec des formules qui étaient très au point. Je me suis dit, bon, bah, euh, j'ai compris, euh, j'ai compris ce que c'est que d'être un youtubeur en le regardant lui. Et j'ai appris à son contact. Bon, voilà. Alors, bon, pendant que j'y suis à, ces choses qui parlent de, de, nos outils, de la communication, je voudrais vous dire que au meeting que j'ai fait à Bordeaux, là, cette semaine, outre qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, et il y en avait dans la rue, les malheureux, je ne sais pas comment ils ont fait, ils sont restés dehors, moi j'étais persuadé qu'ils allaient tous euh, se sauver comme une volée de moineaux. Non, non, non, ils sont restés deux heures, il faisait un froid qui vous mordait les os. Et euh, ils sont restés, on a mis dehors la sono, on a mis euh, des, des, écrans de télévision, les gens ont suivi comme ça ce que, ce que j'expliquais. Et dedans, on a fait quelque chose quand même pour un meeting de nouveau, c'est-à-dire qu'un outre que je me balade sur la scène, ça tout le monde le voit, mais c'est pas ça le plus important, ça à la limite, c'est facile, tu mets deux micros, tu marches mais on a eu une vidéo et on avait euh, des visuels qui passaient pendant que je parlais. Si bien qu'on a réussi à construire un, euh, un, meeting qui en même temps est instructif et qui polarise pas trop, pas excessivement sur la personne qui parle. Encore que bon, comme j'ai parlé presque deux heures, mais apparemment les gens n'ont pas trouvé ça si long que ça, la preuve c'est qu'ils sont restés. Et je pense que c'est parce qu'on arrive à, mixer plusieurs manières de, s'adresser à l'intelligence de chacun, euh, le visuel, la vidéo, l'orateur qui parle, bon... Euh, tout ça, c'est des techniques qui viennent de, notre petit monde. Alors l'autre événement, pareil dans la communication pour moi, c'est qu'à la fin du meeting de Bordeaux, euh, est venu me voir euh, l'auteur de, du manga qui parle de moi, parce que si vous savez si savez pas pourquoi je suis un homme important, eh ben je vais vous le dire, c'est parce que moi, il y a un manga sur moi. Alors évidemment, manga, c'est un peu violent, hein, c'est pas, trop mon, pas trop mon style. Alors là, je fais toutes sortes de, de combats contre dans toutes sortes d'ennemis, et il m'a dit qu'il était en train de faire un, tome 2. Alors je suis très friand de ça, puis il est sympa, il est venu me voir, et euh, on, a bavardé, on a fait connaissance, bon... Euh, et euh, à la, fin, on a fait un truc qu'on va vous présenter bientôt, parce que là, je ne l'ai pas sous la main. j'ai dessiné, j'ai fait ma propre caricature. Hein, et lui a fait un dessin à côté, tel que je suis sur son manga. On a signé tous les deux, on a mis une date, en plus elle est marrante la date parce qu'on s'est trompé. Euh, j'ai mis 29 euh, novembre 2017. Bon, on n'est qu'en 2016. Hein. En 2017, euh, si je suis élu président, ça m'étonnerait que je dessine des mangas dans des loges. Hein. Bon, bref. Je l'ai fait. Oh, je vais mettre deux, trois trucs avec et je vais proposer en vente sur eBay. Parce que ça fera des sous pour la campagne, parce qu'après tout, ni lui ni moi, on a l'intention de faire une fortune personnelle. Hein, C'est pas notre sujet. Bon, je le, dis là parce que la dernière fois, j'ai dit j'allais vous dire quelque chose et on verra bien si quelqu'un l'entendra. Et j'ai annoncé comme ça, euh, dans la foire aux questions, euh, que j'allais, euh, si je le pouvais, si je suis élu, je donnerai la nationalité française à, Assange et à Snowden, et en plus on les rapatriera et on les décorera. Eh bien, il y a des gens qui suivent ce qui se raconte sur le net, et c'est comme ça que cette information a été rendue publique par un média sur, Internet. Donc, bravo. Alors il faut quand même que je les nomme, parce que sinon euh, ça ne serait pas correct, c'est Numérama qui a repéré au fond euh, d'une réponse de la foire aux questions euh, une information. Bravo, c'est un journal sérieux. Bon, et le dernier événement média, pour moi, c'est celui-ci. cette semaine, aujourd'hui même, je suis à la une de l'Obs, et ce soir TF1, et la une de l'Obs. Et ils ont mis une, photo, alors c'est deux événements, c'est plusieurs événements. C'est la première fois qu'un homme de ma gauche, de mon école, euh, de, mon école de pensée, hein, euh, est à la une de l'Observateur depuis, pouf, au moins 30 ans. Hein. Donc c'est un événement. De la photo est super. C'est pas du tout une photo moqueuse euh, ou une de ces saloperies qu'on a passées sur moi pendant, pendant des années. Et après l'interview, elle est, elle, est, elle est bien, parce que, bon, ils m'ont posé les questions qu'ils avaient envie de me poser, et puis euh, c'était pas non plus pour euh, des questions qui étaient faites pour euh, me, me, les chaussures. Hein. Bon, mais quand même, c'est bien parce que c'est sur un, ton qui est respectueux, donc on peut échanger. C'est pas, c'est pas un traquenard, un truc vil, comme le sketch que vous avez pu voir l'autre soir sur France 2 où bon, de, la housse me prend en traître, tout d'un coup donne la parole à Cohn-Bendit, puis qui a pris s'excuse auprès de Cohn-Bendit, ah, vous n'aurez pas pu débattre ce soir, mais personne n'avait prévu de débattre. C'était même la condition pour que je vienne. Alors bon, il s'est choqué que je ne voulais pas le, tutoyer. Ben non, en effet, je ne veux pas. Euh, on n'est pas amis. Et je ne suis pas d'accord pour ce, vous savez, ces hypocrisies euh, où on fait semblant, on est tous amis, on se tape sur le ventre. Mais c'est pas vrai, on n'est pas amis du tout. Euh, moralement, je ne le supporte pas. Et politiquement, il m'a insulté dix fois. Bon, alors, on ne joue pas la comédie. On, parle normalement, on cite de manière civilisée. Hein. On, on, se voit, on se nomme par nos noms, et puis voilà mais pas d'accord pour que, bon, voilà, comme ça, on postillonne à la figure, on me tape sur le ventre, je ne suis pas d'accord. Bon, ça, c'était la rubrique euh, euh, pour commencer la, rencontre. Alors, merci euh, à Cyprien d'avoir aussi mis un tweet pour moi. Alors, moi, je, suis très content, mais c'est surtout mon équipe. Alors, ça, ça les a mis ils étaient au ciel, quoi. Bon, parce que Cyprien, m'a-t-on dit, c'est le pape notre domaine. Alors donc, euh, le pape ou le... Je ne suis pas juste. Quand j'ai dit, mais c'est vraiment important, on m'a mis oui, c'est comme si le président de la République d'Internet euh, t'avait cité. Alors là, ouh, euh, si c'est le président de la République d'Internet, cher Cyprien, merci de m'avoir remarqué. Bon, alors, pareil, euh, comme c'est la revue de la semaine, cette semaine, c'est moi l'événement, j'ai le droit. Hein, c'est voilà la, la sortie cette semaine en livre du programme Bon, alors, pourquoi c'est important Parce qu'il faudrait quand même qu'il y a des gens qui se rendent compte que, à mon âge, je ne commence pas une carrière. Donc, euh, le message, c'est pas ma personne. Hein, je n'ai pas besoin. Euh, le message, c'est ça. C'est l'ensemble des idées pour lesquelles euh, on se bat. Et vous savez, il faut pas, faut pas mettre ça, rabaisser ça. Il y a des tas de gens pour qui les idées, c'est central. il y a 350 propositions. Il y aura ensuite des livrets, puis des ateliers législatifs. Pour... qu'il y a un maximum de gens qui aient bien compris ce qu'il y a dans le programme et qu'il soit prêt à m'aider euh, si je suis élu. Mais vous savez, l'autre soir, là, à Bordeaux, les gens, ils se gelaient dehors. Hein. Pourquoi vous croyez qu'ils étaient là C'est pas des groupies, hein. Ils venaient pas faire les fans. Euh, d'ailleurs, moi, je l'ai vérifié tout de suite. J'ai dit aux gens, mais de toute façon, même si vous êtes dehors, vous avez réussi votre coup, parce que par votre nom, vous montrez que vous croyez à quelque chose. Ce quelque chose, c'est pas moi, Jean-Luc Mélenchon. C'est les idées qu'on porte ensemble et qui ont failli disparaître. Et qui disparaîtront pas maintenant. Donc ça, c'est l'événement, voilà. Euh, ça coûte 3 euros. Ça va Donc euh, ceux qui me regardent, qui peuvent aller à la librairie du coin et acheter 3 euros. Nous, on sera tous dans la rue, on espère faire 1000 euh, points de vente, allez bien dire un chiffre. Hein. On, espère, on, s'organise hein, pour ça, pour le 10 décembre, 1000 points de vente. Alors je vais vous dire une chose, ne me commencez pas à me dire où sont les points de vente, blablabla, ça va, tu vas regarder sur le site et vous regardez où il y, a, y a un point de vente. Mais de toute façon, s'il n'y a pas de point de vente, hein, vous allez au libraire du coin, vous en acheté trois ou quatre, vous avez bien une table de, camping à la maison. Hein. Bon, alors, euh, si vous n'avez rien commandé, vous n'avez pas avez oublié de commander la fiche, vous avez tout oublié. Bon, la fiche, la voilà. C'est joli, non Bon, vous avez oublié. Eh bien, très bien, vous achetez 4-5 bouquins, vous prenez votre table de camping, vous mettez une cafetière, parce qu'il va faire froid, euh, quelques godets en plastique, la cafetière avec du café ou du thé, celui-là en vos goûts, et hop, un peu de musique, si vous voulez, vous avez votre... Euh, votre gros poste là, euh, et, puis voilà, et puis vous faites la chose vous-même. Alors on, peut me dire, mais tu plaisantes Non, non, je plaisante pas. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Si on est comme ça, des milliers partout où on est, à faire les choses, eh bien on va à la rencontre des autres. Vous avez des tas de gens qui regarderont jamais cette émission, mais ils vous verront, vous, dans la rue. Ils diront, ah tiens, euh, il y avait un gars, il y avait une fille avec... Euh, avec le, programme, là, oui, c'est, ouais, oui, ils font équipe avec Mélenchon. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une construction populaire, parce que sinon vous comptez quoi Sur la primaire, c'est ça C'est ça le truc La primaire, mais c'est pas des primaires, c'est déprimant leur truc. Qu'est-ce qui reste là-dedans C'est pas, pas une primaire, hein C'est un congrès du PS, tout le monde est parti. Le Vert, il est candidat à Jadot, vous l'avez tous vu, pour Europe Écologie Les Verts. Il était pour une primaire de toute la gauche, il courait devant pour dire il faut une primaire. Maintenant, il est candidat tout seul, hein, euh, avec euh, Europe Écologie Les Verts les, radicaux de gauche, ils sont plus. Les communistes sont avec moi. Il reste qui là-dedans Il reste les socialistes. Et puis, bon, euh, quelques-uns de leurs clients. Donc, vous êtes appelés à aller au congrès du PS, voter, leur donner 2 euros pour ça. franchement, ça va, quoi. Bon, c'est pas ça, c'est pas ça qui va faire avancer les choses dans ce pays. Ce qui va faire avancer les choses, c'est qu'il y ait plein de gens qui réfléchissent, qui comprennent. Quand il y a un problème, ils ont vu un truc à la télé, toc, ils prennent le livre pour voir qu'est-ce qu'il y a de prévu par nous Ils vont dire, oh ça bah, ça fait pas assez, ou bien, ah c'est pas mal, j'y avais pas pensé, ça, qu'est-ce que ça veut dire Voilà, c'est ça un moment civique important, on réfléchit. C'est pas tous ces gadgets euh, et ces querelles de personnes qui n'ont aucun intérêt. Hein. en plus, ça se trouve, il n'y en aura même pas euh, de primaire du PS, parce que Hollande, il a l'air d'être convaincu qu'il faut faire le contraire. Hein. voilà. Bon, donc le livre. Aussi celui-là, il vient de paraître en livre de poche. Pratiquement tous mes livres sont en train de paraître en livre de poche. Donc je suis très content parce que pour vous, c'est 2 euros, 3 euros, c'est des sommes que tout le monde euh, peut arriver à trouver. Je dis tout le monde, c'est pas vrai, mais bon, je sais qu'il y en a qui n'ont pas 2 euros. La preuve, 2 euros, c'est moi qui les donne euh, parce que les gens, ils sont dans la rue. En ce moment, hein. avec le froid qui fait, eh ben, je vais vous dire, le froid, il vous mord d'un côté, et les pauvres qu'il y a dans la rue, ça vous mord le cœur de l'autre. Hein. Franchement, on vit dans une société dégueulasse. Cette semaine, ce qui venait un peu partout, c'était aussi, le, pas que mon programme, le programme de M. Fillon. Alors, c'est bien que ça tombe la même semaine, hein, parce qu'il y a deux logiques. Alors, d'un côté, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, ça c'est Fillon, et de l'autre côté, c'est un pour tous, tous pour un, c'est moi. Bon, l'avenir en commun d'un côté, un projet pour la France de l'autre, c'est le truc de M. Fillon. Mais dans le, programme de M. Fillon, euh, c'est vraiment... Moi j'ai dit que c'était une stratégie de coup d'État social quand vous renversez toute la construction euh, du social dans notre pays, c'est-à-dire la sécurité sociale, le code du travail, euh, la durée légale, bon, euh, c'est l'équivalent d'un putsch. Hein, bon. Et ça, il ne peut le faire que parce qu'il a la constitution de la Ve République. Et là, j'ai vraiment eu une chance incroyable, c'est qu'un de mes proches est tombé sur une vidéo qui m'a envoyé, me dit « est-ce que tu avais vu ça ?» Et c'est une vidéo où on voit M. Pillon, il parle devant des patrons, donc il se sent plus. Pour leur faire plaisir, il a vraiment été au bout de son histoire et il dit qu'il va supprimer euh, la durée légale du travail, donc les heures supplémentaires, vous oubliez, il va supprimer la sécurité sociale, il, va, y a toute une liste. À la fin, dans le, descriptif de, ce, de, cette vidéo, vous aurez euh, le lien pour aller euh, voir ça. Vous verrez que n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est lui. C'est lui qui parle. J'aime mieux vous dire que ça fait un drôle d'effet d'entendre ça. alors le gars, il n'a pas peur, il appelle ça un blitzkrieg. Hein. c'est un mot allemand pour dire la guerre est claire. Alors évidemment, le gars, d'abord, il parle en allemand, c'est curieux. Hein. En général, c'est pas pour dire des choses très douces hein, qu'on parle Blitzkrieg, la guerre en allemand. Bon, la guerre avec les Allemands, on connaît, la guerre en allemand aussi. Bon. Donc c'est pas, pas des paroles douces euh, et gentilles. Mais il appelle ça euh, euh, Blitzkrieg, donc la guerre, mais la guerre contre qui C'est quand même la question qui est posée. Et quand vous regardez ce qu'il propose eh que la guerre c'est contre tout le monde. Parce que qui est-ce qui est malade et qui a besoin de se soigner pour les petites, les petites maladies M. Fillon il dit ça c'est terminé, vous irez voir l'assurance privée. Ben, vous êtes contents les gens, non vous n'êtes déjà pas content parce que la complémentaire vous coûte cher, ceux qui ont le plus besoin de soins, c'est ceux dont l'organisme est le plus affaibli, puis il y a une raison pour laquelle l'organisme est affaibli, vous n'y pouvez rien, c'est le temps qui passe et c'est l'âge. Donc euh, il n'y a pas besoin d'être euh, quelqu'un de très intelligent pour arriver à comprendre que sur un organisme fatigué ou sur un organisme plus âgé, une grippe, ça ne fait pas le même effet à 60 ans qu'à 30 ans. Déjà à 30 ans, vous la sentez passer, mais alors à 60, elle peut vous tuer. Donc, euh, qui est-ce qui a été lui dire qu'il y avait des maladies bénignes C'est quoi une maladie bénigne Pourquoi on ne la rembourserait pas Si vous ne la remboursez pas, les gens ils sont encore plus malades, voire ils peuvent mourir. C'est pas ce que je dis là, ça ne concerne pas, ce n'est pas une idée de gauche. Hein. Il n'y a pas une étiquette dessus. Mais pourtant, lui, il devrait bien comprendre que tout le monde tombe malade, même si on est de droite. D'accord Ce n'est pas, une affaire d'étiquette politique, c'est une affaire euh, de, sens commun, de, de bon sens, ça concerne tout le monde. Voilà. Donc, euh, cette semaine, franchement, euh, moi, je, tire le, signal d'alarme. Hein. Euh, regardez bien ce qui va vous arriver. Et bon, j'ai dit pour la santé, c'est quand même incroyable qu'on ait une idée aussi stupide que de dire, eh ben, dorénavant, la sécurité sociale, on la retire. C'est quand même, depuis la libération, la, sécurité sociale, les Français vivent avec. Hein. C'est aussi évident que la Tour Eiffel, bon, je sais pas quoi, des choses de cette nature, qui représentent la France. D'ailleurs, à l'étranger, c'est ça qu'ils comprennent. Hein que nous, on a, on a ce système-là et qui marche très bien. Alors, je vais en parler, mais enfin quand même, ça c'est l'annonce d'une catastrophe euh, pour tout le monde. Une autre nouvelle, que si c'est pas moi qui en parle, personne ne va en parler, euh, c'est le problème que pose euh, la disparition des animaux pollinisateurs. Je dis animaux parce qu'il n'y a pas que les abeilles, il y a d'autres vertébrés qui font ça. Alors, je ne sais pas qui a été faire un calcul, il dit que euh, ça va coûter 1 milliard 700 euh, millions d'emplois dans le monde, un truc comme ça. Bon, d'accord, enfin, 1 milliard 700 millions d'emplois, mais c'est pas ça le plus grave. Hein. C'est déjà bien grave, mais c'est qu'il n'y a plus de vie possible si euh, les, organismes pollinisateurs, ils sont plus. Parce que du coup, il n'y a plus de fruits. Et s'il n'y a plus de fruits, ben, il n'y a plus de semences. Et c'est pas seulement vrai pour les fruits que vous allez manger, hein, les gens. J'espère que vous n'avez pas compris ça. C'est vrai pour n'importe quelle plante. Le mode de reproduction des plantes, euh, c'est par les graines ou par euh, les racines. Hein. Il n'y a pas 50, euh, millions de fers. Donc c'est un, véritable danger sur la, flore de, la planète. Alors on me dit oui, bah, peut-être que tu exagères, mais dites donc, est-ce que j'exagère Est-ce que j'exagérais quand j'ai dit que ça allait mal tourner de tout pourrir comme ça dans la nature avec les pesticides 50% des vertébrés ont disparu. 50%, vous entendez La moitié la moitié des organismes vertébrés qui courent, qui rampent, qui volent, ont disparu sur la planète. C'est pas rien. C'est au point qu'on a dit que c'était la sixième euh, grande extinction du vivant sur la planète, parce qu'il y en a eu cinq avant, aux âges antécédents, il y a des, millions d'années. Non, situation très grave. Très grave. Et alors, pendant ce temps-là, vous entendez les autres oies parler de l'impôt sur la fortune et tout, tu parles d'une question. Quoi. Tu parles d'une question. Donc là, on est confronté à quelque chose euh, de, très inquiétant. Alors, moi, je fais ce que je peux dans mon domaine. Par exemple, au Parlement européen, j'arrête pas euh, contre les glyphosates, contre euh, les néonicotinoïdes, hein, parce qu'il faut arriver à dire le mot. Hein, vous savez, quand on vous invente des mots pareils, c'est pour que vous ayez du mal à les prononcer. Vous avez du mal à les prononcer, c'est que vous avez du mal à vous en rappeler. Et si vous en rappelez pas, pendant ce temps-là, il faut leur boulot. Mais exactement, c'est fait pour ça. Donc l'Union européenne, elle, elle facilite Hein, elle facilite l'usage de tout ça. Chaque fois qu'on veut interdire quelque chose, vous avez une armée de types qui arrive et qui disent ah « non, non, c'est pas possible, ça va être la catastrophe finale et tout. Et euh, ils utilisent plein d'arguments scientifiques pour créer le doute, comme s'il y avait un doute. Hein. Mais je peux vous garantir que sur les pesticides, il n'y a pas de doute. Tous les scientifiques sont d'accord. Mais les lobbies ont réussi à faire comme s'il y avait un doute. Bon, il y en a un qui n'a pas de doute là-dessus, c'est M. Fillon. Il a inventé une phrase qui est tordue à profit elle dit euh, nous allons supprimer les normes supplémentaires à celles qu'impose l'Europe. Alors vous vous dites, bon, ah oui, l'Europe, il y a le bol donc euh, s'il y a des normes supplémentaires en plus, tant mieux qu'on les supprime. Ben là, c'est que vous n'avez pas suivi le film, hein, parce qu'il euh, parle dans l'agriculture, je vais vous raconter ce que ça veut dire. L'Europe autorise les, OGM, et la France a, fait, a mis en avant la clause de sauvegarde, on ne permet pas ça. Eh bien, si vous supprimez la norme qu'on a ajoutée à ce qu'a dit l'Europe, ça veut dire que vous autorisez les OGM. Vous êtes d'accord avec ça, les gens ah, Si vous êtes d'accord, vous votez Fillon. Si vous n'êtes pas d'accord, votez pour moi. Parce que nous disons exactement le contraire. Alors dites pas, c'est tout du pareil. Non, c'est pas tout du pareil. Il dit une chose et moi le contraire. Je dis une chose, il dit le contraire. Donc c'est vous qui décidez. Parce que lui et moi, on ne pourra jamais se mettre d'accord. Bon, et là, je le prends sur l'exemple des OGM, mais c'est pareil sur les pesticides. Parce qu'il euh, il y a des pesticides que la France interdit, et vous avez le lobby euh, de l'agriculture productiviste avec M. Xavier Belin en tête, euh, qui est paysan comme moi je suis évêque, hein, euh, qui est arrivé et qui dit « Ah ben non, mais vous comprenez, il n'y a pas de substitut naturel à ce pesticide-là, donc on va continuer à en foutre partout. » Bon, ben très bien, non, on ne le permettra pas. M. Fillon dit « Si, on le permettra. » Moi je dis « Non. » Et vous, qu'est-ce que vous dites Vous aimez les pesticides Vous aimez manger tous ces produits pourris de pesticides Vous savez que ça a un impact sur la fertilité Renseignez-vous. Renseignez-vous sur euh, ce qui se passe avec euh, les jeunes gens aujourd'hui, qui ont du mal à avoir des gosses, qui ne peuvent pas en avoir pour certains, s'arrachent les cheveux, se demandent pourquoi. Et eh bien voilà, tout simplement parce qu'on leur a fait bouffer euh, des paquets de cochonneries. Il faut donc arrêter avec ça. Vous savez qu'il y a des milliers de malformations à la naissance. Voilà, c'est ça, c'est ça le prix à payer pour cette folie. Et vous savez comme moi qu'ils ne s'arrêtent jamais, tant qu'on ne les arrête pas. Parce que si on n'avait pas fait ce qu'il fallait avec l'amiante, hein, ben ça continuerait, figurez-vous. L'amiante, elle est interdite parce qu'il y a eu une mobilisation des citoyens, euh, des usagers, des associations de consommateurs pour le dénoncer. Alors il va falloir combien de temps pour arriver à comprendre le danger que représentent tous ces pesticides et combien de temps il va vous falloir à vous pour vous réveiller et comprendre qu'il ne faut pas aller amener au pouvoir des gens qui ne comprennent rien à ces questions, qui n'intéressent même pas. Hein. parce que pour l'autre, pourquoi il dit tout ça, M. Fillon Il n'est pas plus méchant qu'un autre. Hein. C'est tout simplement il qu'il ne sait pas. Et puis, comme il a un doute, je suppose qu'il a un doute, hein, comme tous les autres là, ils ne sont pas sûrs que le climat est menacé par l'activité humaine, il y a un doute sur ceci, il y a un doute sur cela. Ben, dans le doute, eh ben, <laughs> dans le doute, sers-toi, c'est ça qu'ils pensent dans leur tête. Dans le doute, eh ben, on continue à faire de l'argent, voilà leur idée. Hein. Et on ne va pas empêcher la belle activité qui produit toutes ces cochonneries euh, de, continuer. Ben si, faut arrêter, parce que ce n'est pas raisonnable du tout euh, de condamner comme ça les générations futures euh, à un monde rempli de pesticides, parce qu'après les pesticides que vous foutez sur la terre, un, vous commencez par manger des cochonneries, ensuite, hop, ça pourrit l'eau, donc vous buvez des cochonneries, ça va dans la mer, euh, et la chaîne alimentaire continue, parce qu'il continue à absorber tout ça. Et encore, ça c'est quand il y a de la chance, parce que des fois ça va dans l'eau, et tout ce qui est vivant est mort. D'accord Il y a des surfaces comme ça, immenses, dans la mer où il n'y a rien, plus rien, même pas d'herbe. Hein bon. Donc voilà le monde qu'ils sont en train de fabriquer. Et vous, vous vous prépareriez à lire un type pareil Moi, franchement, euh, au-delà de toute idée d'étiquette politique de droite ou de gauche, c'est quand même un problème d'élire des gens pareils, qui ne se rendent même pas compte de la situation réelle et qui se lèvent le matin en disant « Mon Dieu, mon Dieu, comment on va pouvoir faire pour supprimer l'impôt sur la fortune ?» Comme, si c'était le problème. Hein. voilà. Bon, assez pour aujourd'hui. Euh, alors, à la semaine prochaine. Euh, vous m'aurez vu un peu partout, c'est pas trop mauvais pour moi. Euh, mettez des pouces bleus si ça vous plaît. Euh, abonnez-vous parce que ça m'aide. Euh, et puis vous allez voir que progressivement, le monde à l'intérieur duquel je me suis inscrit dorénavant avec, ces vidéos, eh ben, il va passer au premier rang. Tout d'un coup, des tas de gens vont comprendre que c'est là que ça se passe et pas ailleurs. Alors qu'ils croyaient que c'était juste une espèce de jardin pour les enfants, qu'il n'y avait pas d'impact plus grand que ça. Ben si, c'est là que ça se passe, les amis. Voilà, à bientôt.